Thank you. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾವು ಗಾಂಧಿ ಬಾವಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ

थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आपको भी ठीक से पिक्चर आएगी थोड़ा पीछे हो जाइए सब आगे चलिए आगे कांग्रेस कुएं का पानी दस दस

ఎందుకని ఆమె నేను అదృష్టం వచ్చి కొడతాను